Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle satranç oynayacağız. Hadi oyuna başlıyoruz. Satrancı biliyorsunuz. Çünkü ben hiç oynamamıştım. Hmm. Bu ses biraz garip. Şimdi 1 ile 2 oyuncu oynayacağız. Tamam hadi maça başlayalım. Bu arada oyunun grafikleri çok güzel black pieces, we see white pieces. Evet, buradakiler piyon, şuradakiler de farklı farklı satranç taşları. İlk önce ben piyonla başlamak istiyorum. Şöyle ilerliyoruz. Şimdi piyonuş. Şimdi burayı şöyle tamam. Şimdi beyaz biz piyonu şuraya alalım. Diğer piyonu. Şimdi bu piyonu şöyle alalım. Evet. Bu arada bu oyun iki kişilik oynanıyor. Çünkü ben seçtim ayarlardan. Evet sesim de bu aralar değişik. Hadi şu piyonu yiyelim. Ah yedim. kaleyi oynatacağım. Siyah kale. Black. Ben beyazı çok seviyorum. Hop yiyeceğim seni. Çok güzel yemedim mi? Çok güzel yedim. Tamam. Oyun hayır senin sıran değil şimdi. Oradan gidemez. Oyun hayır diyor. Kendini yedi kale. E, kendini yedi. Hangi taş göndersem? mi? Bu piyonu da gönderdik mi? Onun dur. Şu piyonu gönderelim. Yesin. Biraz daha iyi. bir hamle yapmam gerek. Ha, onu yiyemiyorum. Sıra hangisinde? Şunu şöyle gönderelim. Tamam şu piyonu göndereceğiz. Ki yesin o piyonu. A. Yedi. Ay yine aynı. Ha bizimkini yedi vallahi yedi. Bu arada bu oyun strateji oyunu. İstediğin oyunu linke koyarım. Sonra da oynarsınız rahatça. Buradan yapalım. bu şekilde gönderelim. At zıplayarak gitti. At taşı zıplayarak gitti. Şöyle. Mario mu yoksa bu? O 3 bense 1. Oyun o oyuncu. Hmm. Şöyle gönderelim. Yardımcı olalım. Ha, benimkini 7 7 ya 2 2 2 3 oldu. Tamam. Şansımız kötü değil. Hadi yiyelim şunu. yiyemiyoruz Piyon piyon olur. Ama dur. Ha tamam yedim. Evet. Satranç oyunu bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve şuradaki çıkan videoma tıklarsanız önceki oyun videoma gidebilirsiniz ya da ne bileyim şey öylesine bir rastgele videoya gidebilirsiniz. Şuraya öncekini şuraya da rastgele bir videoyu koyacağım. Oradaki videoyu izleyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.